我记我记一个哦，哈，那你变给我看好不好？好，哦，我记好了。这个你要转过来，对，这个有，这个也有，这个没有，这个有。 第二个，水瓶座，嗯，很棒。